Último jogo do ano foi no hotel. Primeiro jogo do ano vai ser no hotel. Aquele hotel, né? Vamos dar uma olhada mesmo. Muito louco. Tudo fodido e você tava tá fudendo ainda mais. É um flashback. E aí... Da hora. Animal, né? Oh. Bom, esse jogo é assim. Dois times, cada um tem uma ogiva na sua base. E cada um tem o mesmo objetivo, que é de roubar a ogiva inimiga e trazer ela de volta para sua base. O meu squad vai dar a volta por aqui. viram a gente, viram a gente. Cuidado a janela. Vem, vem, vem, vem. Tem um. Aqui. Tem um aqui. Qui est rapide? lo tenemos. Opa. c'est a C'est Oh, oh, oh. Entreguei. Ainda tira. Caraca. Boa, mano. Boa. Boa. Boa. Nossa, Yeah! Eu queria dizer para vocês que esse cara pequenininho porque ele é não ele vai se aproximar, é maior. Feliz, né? É ele que me que trouxe tá pro paintball, é ele que me, que me levou uma vez e ah, que me viciou no paintball. Ah, ele é das antigas, ele gosta de dar ah. tiro, tá meio parado, mas espero que ele apareça mais no, no jogo. Em geral ele não vê meus vídeos, espero que ele vê essa, que é uma chamada. Objetivo. Filha da puta!